घमासान की अपराधजनक खबरों में हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर सच शहर जहां बच्चों से चोरी कर अगवा कर उनसे भीख मंगवाई जाती है आजकल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में तस्करी के मामले दिन पर दिन सामने आते जा रहे हैं आइए देखते हैं पूरा मामला इंदौर में बच्चों की चोरी और तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और संगठित गिरोह द्वारा बच्चों को चुराने के बाद उनसे भीख मंगवाई जाती थी हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता पा ली है जो बच्चों की तस्करी करता था हुआ ये कि पंडरीनाथ पुलिस द्वारा हरसिद्धि मंदिर के पास से भीख मांगते हुए एक बच्चे को पकड़ा गया था और इस बच्चे पर दो महिलाओं ने अपना अधिकार जताया जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा तो बच्चे का ये कहना था कि उसे नहीं मालूम कि उसकी माँ कौन है लेकिन उसने कहा कि कलाबाई नामक महिला ने उसे पाला है इधर दूसरी महिला उर्मिला का कहना था कि चार साल पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया था जिसके बाद उसने दूसरी शादी की और अपने बेटे को अपनी सौतेली माँ जो विष्णु की नानी है उन्हें सौंप दिया था लेकिन सौतेली माँ अब बच्चे से भिक्षा मंगवाती है और इसी वजह से वो बच्चे को वापस लेना चाहती है लेकिन सौतेली माँ देने के लिए तैयार नहीं है इधर बच्चे की सौतेली माँ कलाबाई का कहना है